想了解什么就问他吧，让他知道了就告诉你。安乐活动大部都在这里，冷的时候也跑进去，下雨的时候也跑进去，然后骑马、打伞也跑在这里。哇，这个这些漆的哈，都是原来的帽，那个原原始的。那我要听。 <laughs>